はいどうもこんにちはすっちゃんですカオスボスって体力多いですよねなんであんなに体力が多いのかって思ったんですけど、まあ、体力が多いならねこっちもダメージを上げちゃえって思いましてそこでなんといいスキルが思い浮かびましたハロウィンキャットリーファ15秒間自身の攻撃力が上昇1スタックにつき1%上昇要するに こちらのスキルを使うと3スタック貯まります3%ずつ攻撃力が上がっていきますこれを99%まで上げてしまえば上げてしまえばカオスボス余裕なんじゃねえかなって思いましてまあもちろんねいろいろなことを考えながらやるのでノーダメージは無理かと思われますがまあゴリ押しでねとりあえず99スタックまで貯めてさらになんと いつ当たったのかすら全然覚えてないひらひらパラソルサチこちら斬撃の水属性まあ、斧を使っていくんですけど今回斬撃の水属性ってマンティコアカオス弱点じゃねって思いましてでこちらもね面白い効果がありまして一定確率で与えるダメージが2倍になる例えばこのスキル1回打ってね、まあ、2連撃なので全体2連撃だからどのぐらい食らってるか、ね、分散はしちゃうんだけどダメージが2回に、まあ、例えば まあ、その2回分を合計したら、じゃあ5万食らったと。そしたら一定確率でたまに10万食らうことになります。単純に計算してね。そこにもし刻印とかを合わせてきたら、もう4倍になると。4倍にさらに弱点がついててダメージ倍率は2倍なので6倍になりますさらにそこでねクリティカルでも発生してしまえば6.25倍えげえぐいですね6.25倍 そう、まあ、そのぐらいやっていきます。さらにだよ。まあ、先ほども見せましたが、99スタック貯めれば、ええんじゃねっていう話ですよね。 <laughs> ええんじゃねそう、だから、ちょっと99スタック貯めて、99スタックを維持しつつ、こちらのスキルを打っていく感じで、ちょっとマンティコアやっていきましょう。2日連続でマンティコア動画ってね、ちょっと、どうなのかなって思うんですけど、 いいんですそれでいいんです気になったんです僕は <laughs> なぜならひらひらパラソルサッチほとんど使ってないからまあダメージ倍率自体はそこまで低くはない普通に高い高い方の倍率になっているのでやっぱ斧だねでさらに斧はあれだよインテグラル武器も作ったから攻撃力もすごい高いしこれダメージ期待できるんじゃないかなってまあただねスタック99貯めるのが大変だけど まあちょっとやりながらね、99スタックを貯めていきましょう。では、いきます。やあ、マンティコア君。えー、本日はとりあえず、まずは99スタックを貯めて、そっからだね、僕の本題は。まずは99スタックを貯めましょう。えー、棍棒のスキルで、スタックを5増加させるやつがあるので、そちらをうまく使いながらやっていきます。で、スタックは絶対に期待したくないので、まあ武器を 頻繁に変えることはあるけど、まあそれは仕方ないかな。とりあえずスタッフは絶対に切らさない。ちょっとあぶあや怪しいと思ったら一旦落ち着きます。あ、ちょっとやばいなと思った時は。あとね、回復はゴリゴリ使っていきましょう。回復はゴリゴリ。一応地味に刻印とか小春に持たせてるんで、 まあ、そういうの恩恵は受けれるねやばいギリギリだギリギリセーフオッケーダックはちゃんと維持されているとちょっとこれ邪魔だなえっ、ー、と今50%近くまで来てますねやっとやっとここまで来ましたちょっとこのスイッチは取っておきましょういざという時のね あのスタックが維持が切れそうな時に使えるんでスイッチ枠は取っておきますえー、かれこれ60%まで来ましたね早いなあっという間だな60%まで来るのあっという間ですねえー、あと5秒 OK まあ10、10なんか13秒スタートの気がするんだけど気のせいかな ちょっと次よく見てよ数字なんか13秒スタートの気がするけどあちょっと待ってやばい危ねえちょっと一旦スイッチ使って落ち着きます OK ちょっと今自分がどのスキルを打ってたかね忘れちゃっていやすげえダメージがもう結構高いよ OK89% まで来ました 高いな89%って94%オッケーもう棍棒の方はいいかなあとは自分の斧のスキルで今97%ですねあと2%よいしょこれで99%きました99%そしたらまあこのね99%っていうのを維持しつつまあいろいろやっていきますとりあえずスタックは、え継続させとく じゃあまずクリティカル上げますじゃあ次に行きますあせっかくなら刻印打打たせとくかさあダメージおやば待って30万きたダメージ30万きました今 <laughs> ちょっと待ってダメージ今30万きたぞうんこれで普通にやって10万ぐらいですねまあ刻印なしでさらに普通にやって10万ぐらい だやっぱり4倍になってるわえぐダメージ30万えぐ <laughs> ちょっとえぐいっすね思ってたよりえぐかったなあいいね10 11番くらいやっぱ出てますねスイッチで刻印打たせてでさらにちょっと待って幸を打ってみましょうもう1回8万19万いやえぐいえぐいえぐいえぐいな ちょっと待ってうわえぐダメージえぐいっすねこれやべえわ楽しいいや、ちょっと、えぐかったですね。動画、まあ、編集してる時にダメージどのぐらい出てたかっていうのは、まあ、後で見るんですけど、ちょっと自分の目でパッと見た時に30万はいってたぞ、ダメージ。あっさり超えていくダメージ数。 <laughs> すげえな。最大ダメージチャレンジみたいので、僕、ウィッチとかで、まあ、21万とか、 そのぐらいは出てたんですけど、今30万出てたね、斧で。絶対出てたよね、30万。いや、ちょっと夢がありましたね、今のは。ちょっと嬉しかったです。 <laughs> 嬉しかった。とりあえず、まあ、全部スキル紹介していきますか。まあ、さっき言ったね、この、リーファとサチ、こちらは、まあ、いいですね。えこちら、ユージを、これでクリティカルダメージじゃねえや、クリティカル発生率を上げております。で、作詞のアクス、アルゴで、 こちらでもクリティカル発生率が上昇しております。ひるみ耐性もこちらで上がっておりますと。これ限界突破させれば、ひるみ耐性100%なるので、いつかは限界突破はさせたいなとは思ってますが、僕の中ではまだ優先事項は低めです。このアビリティはね、一度紹介したことがあるんで、まあどういうものかっていうと、アリスとこのアスナでクリティカルダメージを上げてます。だからね、クリティカル発生した時にあんなにすごいダメージが入ってたっていうのはあるんですけど、 まあ、ほぼね、100%に上がるんで、クリティカル発生率。で、小春にもね、肉切り持たせてたから、多分100%超えてたんじゃないかなと思います。で、このキリトたちは攻撃力アップ。だからね、アタックが3195まで上がりました。このクリティカルダメージの方を攻撃重視にすると3400ぐらいまではいくけど、そこまでね、上げなくてもクリティカルダメージでもいいかなと思いまして。 まあ、今回はこんな感じでアビリティは編成しました。はい。で、さっき僕が使っていたスタック数を増加させるスキルですね。痛烈な追撃リズベット。今現在やっている赤き衝動オーダーの1枚でございます。これはね、なかなか当たりで、まあ、何連したかな初回で当たったんだっけなちょっとまあ過去の動画見ればわかるんだけど、 まあ、初回で当たったかどうか忘れたけど、ちょっとこのスキル確か狙いに行ったので、多分初回ではねえか。まあ、こちら読んでいくと、まあ、パーティーヒーリングって言って回復系もあるんですけど、その下、自身にかかっている全てのスタック性バフのスタック数を5を増加させる。これはなかなか強いですね。例えば、静かなる騎士ユージオだっけあれとかもバフなので、あれのスタックも増加させることはできます。 でスタック性のバフなんでデバフはかかりません例えば自分がね毒状態の時とかでもこのスキル打っても毒状態の毒スタックっていうのは上がりませんはい優しき重い小春誕生日小春ですねまあ、ちょっとね使いづらさっていうのはありましたが20秒間自身のクリティカル発生率が上昇し次に受けるダメージを軽減5スタック要するに5スタック分の クリティカル発生率と、えー、ダメージ軽減のスタックがつきます。だからこれもね、えー、さっきの、えー、リズベットのスキルと組み合わせられることができます。まあ、今度やりたいけど、ただこれのね、弱点っていうのがありまして、自身がダメージを受けると、それぞれの効果は解除されるって書いてあるんですよ。だからゴリ押し戦法でさっきみたいにやってたら、スタックはどんどん溜まっていくどころか、ね、リセットリセットリセットの連続なので、正直、 このスキルは本当に使いづらいですもう上級者の中の上級者向けもう本当に立ち回りがすんごくてもうどの攻撃からも避けれるみたいなもうマンティコアカオスもノーダメージ余裕ぐらいのそのぐらいの人がやっと使いこなせるぐらいかななんてね思うスキルでございますまあ本当にちょっと使いづらいなと思いましたただねその下ヒット数に応じて追加ダメージを与えるこちらの方はなかなかね えー、優秀でした。まあ動画ではまだ紹介してないけど、まあ割と上がってましたね。確かに。まあもしかしたらね、僕のやっぱ僕もどんどん強くなってるから、ね、強くなればなるほどこのダメージの恩恵とか高くなってくるんで、まあそういうことですよね。まあただね、ヒット数ヒット数をどんどん上げれば上げるほど、すごくダメージは与えられるようになります。まあ、またね、今度カオスあたりでやってみようかな。 まあ、カオスで一番やりやすいのはカオスコボルドなんで、まあ、カオスコボルドあたりで試していきたいと思います弱点はついてないけど、まあ、今回で73回目ぐらいで紹介するスキル刻印小春こちらがなかったら多分さっきの30万近く30何万とかかなまあこの通りねえー、敵が次に受けるダメージを2倍にするっていうすごいスキルとなっております。まあ、本来ならね、15万ぐらいだったのかな、やっぱダメージ数は。 だけど、まあ、30万まで上がってたっていうことはおそらくそういうことなんでしょう4倍だからそのサチのさっきの追加効果で一定確率でダメージを2倍にするっていうのとこの刻印がうまく噛み合ったといった感じだと思います偶然にしてもね本当にダメージがあれだけ上がればそれ楽しいわ <laughs> ちょっと楽しいわいきなりダメージ数だって更新しちゃったからね 最大ダメージ数はいまあおまけということで肉切りを小春に持たせてました一発撃ってくれたらねそれだけでもうほとんどクリティカルは発生してくるので、まあ、だいぶ助かりましたね、こちらも。はい、まあ、今回はね、ちょっとゴリゴリ押してみました、逆にね。昨日は冷静に戦ってて、まあ、冷静すぎてね、7分ぐらいかかってたけど、まあ、今回は3分ぐらいで倒せたのかなソロでも。まあ、正確な数字忘れましたが。 そうだよね、3分ぐらいだと思います。まあ、最新部もこんな感じでちょっとご利用、ご利用しでちょっとやってみようかとは思います。それではご視聴ありがとうございました。おっつー